está aqui. Essa peixe aqui, peguei. Fala, freirezinho. Dali Lido como um livro. Rei do trekking. Lido como um livro, freirezinho. Ai, papai. Fala, Daenerysito.